大家好，我是陈老师。光阴似箭，岁月如梭，时间又来到了我们的阳历五月。在这个月份，除了保持好身体健康之外，也是一个好好奋斗的一个月份，因为太阴星与玉桂星以及外在的天德与福德这四大吉星，都为愿意奋斗的善男信女们给予强大的庇佑。 而五月份的流月啊，将会在阳历的五月五日节气立夏，从甲辰月交接到了乙巳月，这个月开始啊，就是进入了夏天了。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新时以及新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，首先我们来看到属鼠的朋友，属鼠的朋友这个月是比较属于容易焦虑的一个月，但是只要调整好心态，基本上也是可以平安顺遂的。 在事业上，叔叔朋友在事业上啊，会显得比较积极。这个积极啊，有时候在别人的眼里啊，会显得比较容易急躁的感觉。也就是说。 这个时候，属鼠的朋友他是基于会让行动优先于思考。有时候啊，主管或同事或者客户啊，他们都还没有表达完自己的意见，都还没有讲完，然后呢，属鼠的朋友就急匆匆的要赶快去说，好好好，我就去办。所以与人沟通的时候啊，记得要双确认；行动的时候啊，要做好工作计划。那么这个月就是可以说是一个好运的月份了。整体来说，事业运是属于中级。 在财运方面，这个月财运尚可；在投资方面，容易功课做得不够多，就觉得现在机不可失啊，就急忙的下单进场。这不能说这样急着进场，你把把都会输；但是整个月盘算下来呀，赚的也不会太多，容易把时间都给它白白浪费掉了。整体而言，财运属于中平。 在感情方面，这个月属鼠的朋友侵略性会比较强大一点，也就是说，对于感情啊，会比较主动积极一点。尤其是女性的朋友受到太阴星的加持啊，相对的会比男性的朋友比较积极一点的。积极虽然是好，但是你要看场合，也得看对方的情境，免得啊碰了一个大钉子啊，觉得是说现在不是这个状况，对方只好拒绝你了，或是给你一个脸色看，这就不太好了。所以说，整体而言呢，感情属于中平。 在健康方面，这个月健康要比较注意的是作息，因为睡眠品质啊会变得比较差一点点，容易晚上就突然起来惊醒起来，也不知道起来是为了什么，或是突然想要上厕所。虽然你上完厕所或是休息一下，感觉又可以很快就睡着，但是实际上啊，睡眠的中断对日间精神的维持啊会有一点点的影响。所以睡觉前呢，老师比较建议少喝一点水，或是做一些伸展的柔软操，不用太剧烈。 拉拉筋之类的，这样是会比较好睡的。最重要的是要尽可能减少饮酒，因为这个问题啊，主要是在肝胆部分，所以饮酒肯定是有比较大的危害。整体而言，健康运会属于小凶。接下来到我们属牛的朋友，属牛朋友在这个月啊受到流月星君的照顾，所以这个月的时运啊是比较强大的。 在事业上，我们属牛的朋友啊，会在这个月有比较好的机遇；而对于创意工作者来说，会有源源不断的想法跟一些创意；对于做业务或是经营事业的，会比较有一些出奇制胜的一个新大战略；对于一般的内勤工作朋友来说啊，职场也可以顺风顺水，只要不是特别的粗心，基本上啊，各个职业的事业运都会比较的强盛。整体而言，事业运是属于大吉。 在财运部分，这个月财运也比较不错。投资部分呢，要注意是标的跟市场，它的国家的政策有没有影响到它的一些相关的。 活动，例如你的市场投资在美国，你就要注意美国政府的政策；投资在台湾，你要注意到台湾的政府跟政策；投资在中国，你就要了解中国的财政跟他们政策是不是符合现在你要投资这个项目的环境。所以这个你只要注意到了，那么你获利的机会是比较高的。一般财务部分啊，容易会有天外飞来的一笔账单，要特别注意，所以说准备好你的流水资金。整体而言呢，财运属于中级。 在感情方面，这个月感情也是属于上升的阶段，且特别利于女性单身的朋友。这个月有机会遇到一个心仪的对象。如果你现在已经有心仪的对象了，那么差一点点可以让自己在恋人未满之间进步一点。那么给自己多点勇气，试着向对方告白吧。对有伴侣的朋友来说，这个月感情稳定。如果环境许可，多带伴侣或家人出去走一走，这是一个很好的方式。整体而言，感情属于中级。 在健康方面，这个月健康大致良好，就是要注意不要暴饮暴食。天气虽然很热，但是也不要大口咕噜咕噜的就把冰水给你灌到肚子里，或者是暴饮暴食啊。很热，所以说想多吃一点，进到有冷气的环境，食欲大开，对不对？就直接吃很快喝很快，这样是很容易拉肚子的。除此之外，是大致良好，整体而言，健康性属于吉。 接下来到我们属虎的朋友，属虎的朋友这个月需要多一点的努力，因为这个月是一个可以事半功倍的好月份哦。在事业上来说啊，属虎的朋友在这个月会比较强势一点。这个强势啊，不能说是完全不好，但是要避免在没有听取或是做足功课就随心所欲的下了决定、下了决策。这个要注意的地方啊，就是我们要多听别人的意见。 当然，我们听别人的意见，不代表我们要照单全收。别人说什么，我们做什么，只是我们要多一点参考的数据，这样对于我们下决策的时候会有一定的帮助。在听了别人的建议，我们在下决策，我们叫做前刚独断；但是如果什么都不听啊，这想只照自己的想法去做，那叫做刚愎自用。这两个都是一个强势，但是是完全不同的状况。整体而言，事业运属于急。 在财运方面啊，投资眼光颇为不错，但是跟事业运一样，很多事情啊，我们要先做足了功课再去进行，不是只单看个人的看法以及感觉。哎，感觉这个好像可以投资，哦，这感觉是不准的。金融市场啊，不是比谁花了钱多，而是比谁的信息多。我们有了情报，有了数据，才在这个金融市场里面呢，获得比较好的收入。所以说，做足好功课再出手，可以大幅提升获利的机会。 而在一般的财务而言呢，这个月花钱似乎有点大手大脚，要注意预算的控制哦。整体而言，财运属于吉。在感情方面，这个月感情也属于不错的状态。一般有对象的单身朋友，这个月会特别想跟对方更进一步，组成家庭。当然，你也可以先尝试的试探一下对方是不是有相关的意愿，那再进行正式的一些求婚，会是一个比较好的做法。 对于已婚有伴侣的朋友来说，这个月会比较稳定，会比较想带家人或带伴侣出去走走。单身的朋友就比较纠结一点了，心里虽然想要有那个感情的生活，想要脱单，但是又觉得现在自由自在的生活也是一个不错的方式啊。所以说，整体而言，感情属于急。在健康方面，这个月属虎的朋友会容易比较有一点小血光，会比较容易会有一些擦伤或者是撞伤的状况存在，所以日常上要稍微谨慎一点。 如果可以捐血，我在中国称为献血，那么建议去捐个血、献个血，累积功德又可以助人，还可以化血光，这个是一举三得啊！你说是吗？整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属兔的朋友，属兔的朋友这个月也是属于一个不错的月份，就是感觉比较容易疲劳一点。 在事业上啊，勤劳是会有回报的。这个月付出多少的努力，就可以获得多少的回报。而比较加分的，就是女性的朋友，在同样的努力状况的时候，女性会比男性的朋友会多一点点时运上的一个加分。这就是太阴星的造福啊。而在这么好的月份啊，如果安逸下来，或是一天过一天，没有特别的计划，那就稍微可惜了一点了。要加把劲努力哦。整体而言，事业运属于中吉。 在财运方面，这个月偏财是比较弱一点，一般在投资上不要做太大的杠杆。 最好以稳定保守的方式啊来做投资，会是比较好的办法。例如，我们可以投资基金啊，我们就如果不想定期定额，我们也可以单笔的投入，这样风险会比股市稳定一点。虽然获利也比较少，但是安全系数是比较高的。一般财务方面啊，这个月除了会多花一些在吃的跟穿的部分比较多，其他部分大致是良好。整体而言，财运属于中平。 在感情方面，这个月的感情也稍微弱了一点。单身的朋友就希望平淡一点，能够多一点自我的空间。对有伴侣的朋友来说啊，没有太多的想法，只想回家看看自己的伴侣啊。有时候能够互相的依偎着，那就感觉就很好了。如果你的伴侣啊是属兔的，多陪伴就很足够了，别想拖着他啊去跋山涉水，去游山玩水啊，这样可能会有反效果的。整体而言，感情运属于中平。 在健康方面，这个月就容易感到了疲劳了，容易感到想睡觉、睡不饱。这个时候啊，起床我们可以先吃一颗综合维他命，减少奶制品的摄取。中午我们可以喝一杯美冰的美式咖啡，也可以维持住我们下午的工作精神。当然，睡前我们有时候不免滑滑手机、看看片，或是滑滑了 Face Facebook，但是千万不要拖过十二点。 应该我们严谨一点说，我们十一点的时候最好就已经上床睡觉，眼睛闭起来，这是最好的状态。不然，如果拖过了十二点了，会比较难入睡，之外睡眠品质也会变得非常的不好，早上你就更疲惫了。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属龙的朋友，属龙的朋友这个月会稍微辛苦了一点，但是只要调整好心态，也是一个平安稳定的月份。 在事业上，这个月受到流月与流年太岁的影响，杂事会变得比较多一点。而且原本工作上很顺利，可以运转的很顺畅的流程啊，在这个月也容易出现一些阻碍，有时候会让属龙的朋友啊感到很无奈。在这个时候，我们只要就事论事，有一做一，遇到事情该怎么办就怎么办，不要把过去拿来比较，那基本上就不会有这样的心态上的问题。 最忌讳的就是当场跟对方发生冲突，因为很大的概率啊是对方故意下的套，那我们让我们自己去请君入瓮的，所以说这会让自己做出错误的事情。整体而言，事业运属凶。在财运方面，这个月财运比较弱一点，所以在这个月啊，对投资来说，什么都不做比做什么还来得强，保留手上的仓位，不要损失，就是你最大的胜利。 最怕就是手痒难熬，把投资交易当成日常生活，那么就容易马前失足，面临原本可以避免的亏损。那那这就很糟糕了。而在一般财务方面啊，这个月容易冲动的购物，买了一些看似有用，但是实则废物的东西，回到家里面。所以在这个月啊，不做生活必要物资购买以外的事情是比较好的做法。整体而言，财运属凶。在感情方面，单身的朋友桃花比较暗淡一点。 倒不是说我们没有机会去认识其他人，而是自己容易做错了表示，或是讲错话，导致对方感到不悦，或是对我们感到了厌恶。对有伴侣的朋友来说啊，容易踩到对方的地雷，所以这个月不要想什么幽默或者是惊喜，大概率都是造成对方的惊吓。无论是单身或者已婚朋友都是一样。整体而言，感情也是属于凶的。 在健康方面，这个月有肾脏或是心血管病史的朋友需要特别的注意，因为会有容易有饮食或者是一个作息的不良啊，导致旧疾复发的可能。所以说，在这个月份呢，特别注意饮水的充足，这是非常重要的。那虽然说了说饮水，那就是水，不是其他的饮料，哈，我们就是纯水和白开水，这是很重要的，一定要喝够，是这个月保健养生之道。整体而言，健康运属于中平。 接下来到属蛇的朋友，属蛇的朋友这个月受到太岁与流月的双重压力，整体需要比较有一点多的挑战，要坚定一点哦。在事业上啊，对一般职场而言，属蛇的朋友容易受到主管的关注，或是小人在背后给你煽风点火，让属蛇的朋友啊被人另眼相看，而且是负面的那种另眼相看。而在这种状况啊，基本上很多时候，那对于属蛇的朋友来说都是百口莫辩的。 所以，我们最需要的是让自己一切的行为跟行动都是合乎公司或者合乎法律的。宁可让别人觉得我们吹毛求疵，也不要游走灰色地带，做了一些授人以柄的一些事情。有些事情啊，过去可以做，但是这个月做，大概率你不是被小人去出卖，或是被人家稽查到。所以要注意合法性，无论是对于公司而言或对于法律而言，都是这样。整体而言，事业运属于凶。 在财运上，这个月财运颇不理想。人的话，什么都不要做是比较好的做法。如果真的要做，那很大的概率会成为市场的反指标。无论做什么，都是亏损的概率是高过获利概率比较多。这个无论做什么投资啊，都是一样的。所以这个月保留现金是比较好的策略。而在我们一般的生活财务部分呢，这个月对财务的安排也会比较没有什么概念。所以除了生活用品之外， 什么都不要添购，那是比较好的策略。整体而言，财运也是属于凶的。在感情上，这个月单身的朋友桃花是稍微暗淡了一点，所以当一个快乐的单身贵族啊，那是比较好的一个选择。而对有伴侣的朋友来说啊，会容易因为一点鸡毛蒜皮的事情跟对方去吵架，而且自己大概率会是输的那一方，尤其是男性，基本上不要想在吵架中赢得对方了。整体而言呢，感情属于凶。 在健康方面啊，会比较容易会有一些头痛、牙痛或是神经痛，所以这个月可以多吃一些巧克力，缓解一下精神，然后多出去外面散步，得尽可能要多走路，让流年的行客以及本命月的力量可以快速的代谢掉，这是一个比较好的做法。如果有风湿的、素疾的朋友啊，这个月可能会发作的比较频繁一点。整体而言，健康运属凶。 接下来到我们属马的朋友，这个月对属马的朋友来说啊，是一个稳定偏吉利的好月份了。在事业上受到太岁与流月能量的加持啊，这个月是一个贵人之月。很多事情在进行的时候啊，不妨多请问他人的意见。在洽谈业务的时候啊，也可以请客户多回馈给自己，有没有什么要改进的地方？有时候啊，可以获得他人或是客户的金玉良言。 在一般其他业务方面呢，这个月大致上也可以进行的比较顺利。虽然有时候难免会有一些小挫折，或是遇到一些反对的意见，但是我们只要就事论事，不考虑自己单方面的情绪，那么基本上我们可以把事情处理得很好。整体而言，事业运属于中平。在财运上，这个月财运还算不错的哦。 看市场跟标的的眼光也还算可以，就是进场的时间呢会显得不是那么的恰当，所以这个月啊我们不要沉浸市场太久，下决定的时候啊只要把握窄一点的停损跟停利的空间，那么风险就比较可以控制的。 如果我们把停利跟停损的空间拉得太高，有时候啊市场难免会震荡，然后那个时候我们刚好打开手机、打开电脑去查一下现在投资的绩效，那么你的心情就容易受到影响，可能会因为恐惧或贪婪而提前出场，造成既定的亏损，或是没有赚到足够的数目。在一般财务上呢，那就一般上都大致的良好，会花在比较多钱在社交方面的上面会比较多一点，所以整体而言呢，财运是属于中平。 在感情方面，单身的朋友会给人一种印象还不错，但是有一点浪子，或是有一点没有这么快想要定下来的一个气场出现，所以这个月啊，单身的朋友比较难获得一些感情上的青睐，然后让自己有脱单的机会。对于已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月跟伴侣的想法比较难凑到一块，虽然不至于会有什么样的大事，但是呢，总是觉得不大理想，因为大家想的好像都没有同步，所以多关一些。 一下对方，我们倾听啊，有时候是两个人之间最好的沟通方式。整体而言，感情也属于中平。在健康运方面，这个月健康大致良好，但是要注意饮水要充足，因为饮水不够啊，就容易让身体冒出一些奇奇怪怪的味道。这对成年人来说啊，是一个非常失礼的事情。无论是对客户，或是对同事，甚至对家人而言，都不是这么好的状况。 所以多喝水没事，没事多喝水，保持身体的水循环的代谢啊，会是比较好的办法。当然，勤换洗衣物，每天都要洗头发，这个也是很重要的。整体而言，健康运属于中级。接下来到我们属羊的朋友，属羊的朋友这个月属于平安稳定的月份，要好好的把握。哦。在事业上，属羊的朋友可以有平稳而且顺利的事业运程。当然。 平稳对于做业务、做生意的朋友来说，就不一定是一件好的事情。这个月，如果你想让业绩变好，就要克服我们自己的惰性。当周遭的人都在安逸的时候啊，我们必须要加倍的勤奋的去拜访客户，或是开发新的客户。做生意的，我们要提高自己的能见度，因为很多时候啊，客人虽然不会立刻购买我们的商品，但是现在留有这些。 印象分数啊，或者是一些知道的一些业务方向啊，那未来对我们的整个业务拓展上面会有很高的帮助。所以这个月来讲，勤劳跟积极啊，是这个月属羊的朋友必须要掌握的态度。整体而言，事业运属于小吉。在财运方面，这个月财运偏稳定，对投资标的会比较没有太多的灵感或是喜好。所以我们要特别要避免的，就是我们频繁的交易，要记得谋定而后动。 让每一次出手都可以估计到我们的利润跟风险在哪里，是这个月必须要注意的投资心态。只要你能够把握好投资的纪律，哪怕这个月只出手一次到两次，那也就是够了。有获利比频繁来的重要，而不会因为你频繁的交易而增加你获利的机会，这要注意喽。整体而言，财运属于中平。 在感情方面，这个月单身的朋友会比较喜欢进行一些社交的活动，因为热络的社交活动啊，会让自己有自信跟安全感。但是说有没有在这个社交活动里面找到一段新的感情呢？那这就比较没有太大的兴趣了。简单的说，搞个暧昧可能还行，但是要多进一步自己也会有点怕怕的。 对有伴侣的朋友来说啊，跟伴侣在一起的时候啊，就容易想东想西，好像只有肉体在对方的身边，心啊都不知道飞到哪里去了。如果你的伴侣是属羊的，没关系，诶，他的肉体没乱跑就好了，所以其他的事情啊，以后再说。整体而言，感情也属于中平。在健康部分呢，这个月大致良好，就是睡觉容易睡过头，不然就是起床的时候啊，头感觉到痛痛的、晕晕的。 要改善这个问题啊，可以考虑戴一个睡帽，有没有那个三角形的一个睡帽？以及我们要提早时间来入睡。当然，提早睡觉有时候就让你提早起床。可能我们早一个小时睡觉，就早一个小时起床，这是生理的一个时钟。那提早起床呢，你也不要说啊，我还有一个小时才到我起床时间，现在我起床不就亏了吗？对不对？不要这种想法，起床就起床了，我们可以慢慢的准备好我们要上班上学该做的事情。 那如果你这个时候还让自己不要睡眠亏本了，继续回头觉的话，那你起来的时候精神反而变得更不好，或是非常容易睡过头，要注意喽。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友这个月受到太岁的岁破的威力，以及流月行克的力量，是一个比较有一点压力的、有点挑战的一个月份啊。 在事业上啊，这个月会特别想做些什么来改变一下我们现状，但又容易觉得，哎，我现在做这些改变到底是对我真的是好吗？会不会太冒险了一点呢？啊，这样做起来有点患得患失，或是动辄得咎的感觉。这样的感觉啊，你不能说它对，也不能说它不对，因为很多事情啊，自己的层面考虑完了，但是会有一些封闭性的逻辑把自己困住了，让自己。 你出一个看似完美的逻辑啊，或是完美的构想，或是方案啊，其实它里面还是有很多漏洞。所以这个时候啊，老师建议你多出去走一走，不要关在房间或者办公室里面，那是比较好的做法。多走多看啊，甚至多一些实地的调查或者是探访，都有助于我们下正确的决定。整体而言，事业运属于小凶。在财运方面，啊，这个月财运不是很理想了，能不进场就不要进场。 没有什么投资是非得现在做不可，这不是说我们眼光不对或者是看法错误，有时候啊是让我们自己太过一厢情愿，有一种非 A 即 B 的二元化逻辑产生。当然说白了，市场当然也是二元化，那就是非涨即跌嘛。但是实际上真的是这样子吗？这样的想法也容易让属猴的朋友啊买高卖低。 总是在错误的时候进入到对的市场里面，所以能的话，我们就看看，哎，不进去观察一下，这是比较好的办法。整体而言，财运属于小凶。在感情方面，这个月感情也不大理想。单身的朋友一整个会变得很难聊，讲话不是太冲，就是自以为有趣的白目。这个抬杠啊，都可以帮你把杠都抬断了，所以桃花自然也是把自己给它拔光了。 而面对有伴侣的朋友来说呢，这个月有一种特殊的技能开始觉醒了，那就是什么呢？一秒惹怒伴侣的主动技能。有时候你觉得是一个俏皮话或者开开小玩笑，觉得这个大家笑一下就好，但是对方只会觉得你很欠揍，不会觉得你很好笑。你是不是故意没事找事做？你故意来惹我了？你来找麻烦了？是不是？要记得，你说的话真的很难笑。整体而言，感情属于凶。 在健康上面，这个要注意泌尿系统以及口腔相关的问题。有肾脏或是泌尿系统病史的，尤其必须要注意。所以这个月的饮水量是必须每天都要注意的。饮水不足就容易会有比较浓烈的口臭，或是口腔的溃疡，也容易引发泌尿系统的竖疾，这个要特别的注意。含糖的饮料跟酒类饮料要尽量的避免摄取，酒类最好是滴酒不沾，这个是很重要的部分喽。 整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友这个月的运势啊，受到流月星君的关照，是一个比较强势的生肖。在事业上，属鸡的朋友希望能够在这个时间呢，可以为自己多拼一把，所以想法也会特别多。有时候啊，这个想法太多了，或是太先进了，让人家觉得很跳跃，会让周遭合作的主管或者是同事或者是部署啊，有一点吃不消。 但同时，我们只要让属鸡的朋友能够协调好团队的脚步，这个月是一个可以利用团队的力量创下佳绩的一个好月份。因为这个月的贵人运啊是十分的强大，但是一定要跟周遭的人的步调要协调好，不然属鸡的朋友你自己就变成独行侠、跑山鸡一样，对不对？出去了，别人也跟不上你，到最后这个风险就变得比较大了。整体而言，事业运就属于中级。 在财运上，这个月财运相对过去来说会是比较不错的，理论上投资获利的机会也会比较高。但是这是针对个人而言，是这样是没有错的。但是现在毕竟是可能是在第三次世界大战的边缘，很多时候啊，形势会因为某个国家讲一两句话就急转直下，或是出现重大的变化。所以大环境的力量会强过于个人的时运。在这种情形下，做好资产的防火墙。 或是强化投资纪律以及仓位的部署，这显得特别的重要。只要注意好这一些，获利的机会还是比较高的。整体而言，财运属于中级。在感情运上，这个月属鸡的朋友啊，魅力指数是比较高的，所以单身的朋友过去有正常的社交活动或是有心仪的对象，不妨在这个月努力一点，可能就可以脱单或是进入到人生下一个阶段了。 对有伴侣的朋友来说，这个月也是属于一个不错的伴侣，懂得关照以及关爱对方。在健康方面，这个月健康大致良好，就是因为食欲比较强盛，难免有些时候比较容易放飞自我，导致生活作息有一点点混乱，或是饮酒等娱乐性的聚会会比较多一点，这对于健康啊会有后遗症的影响。 这些影响在这个月是没有什么感觉的，但是到了下个月就会有反作用力了。所以有纪律的管理我们自我的作息，这是一个非常重要的关键。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属狗的朋友，属狗的朋友这个月属于能量比较混乱的一个月份，要调整好自己的心态哦。 在事业上输过的朋友容易感到心神不宁，总觉得什么事情没做好，或是哪里感觉怪怪的，有一种患得患失或是疑神疑鬼的感觉，也就是精神上比较敏感。在这个时候，啊，我们做事就先让自己能够先放心，也就是工作计划表以及每一天的工作日志，那都要做好书写跟记录。 每一天按照自己所定下的计划表去进行该进行的工作，然后下班前我们再借由工作日志来确定有没有遗漏的，那这样就可以让我们自己比较放心，行事也是可以比较成功的，这样自己的行事就有了依据，那么心态也会比较稳定。只要做好这一点，这个月的工作以及业务的进展都会走向正面的方向，进行的比较顺利。最怕是我们什么都没有规划。 遇到事情就乱了阵脚，那就非常可惜了。整体而言，事业运属于中吉。在财运方面，这个月对于金钱的得失与恐惧的心态啊，会比较难平衡一点。如果你问自己，觉得是说我对亏钱的时候啊，心情起伏比较大，那么这个月最好什么都不要做。当然，赚钱的时候也不要贪心，见好就收是一个比较实在的做法。 这个月心态因为比较浮躁啊，除非你自己是真的很强大，否则啊，我们还是怎么样？还是不要进场，我们看看观察市场，等到真的时运到的时候，我们再出手会是比较好的。那在一般财务方面呢，这个月容易对于消费的预算啊拿捏的不是很好，有时候出去采买，该买的没买到，不该买的你买了一堆，哎，那这样子就不是很理想了。整体而言，财运属于中平。 在感情方面，这个月单身的朋友对身边人的看法，或是心仪对象的眼光会比较看重一点，所以不免因为人际关系而感到患得患失。放轻松，我们自己平常都不会太注意别人的呢，所以说其实别人也没有这么样会在意我们的。很多事情啊，都只是日常的来来去去，没有什么特别的事情要发生。对于有伴侣的朋友来说啊。 常在夜晚的时候啊，就感到多愁善感，觉得我跟他在一起真的是对吗？他真的是爱我吗？我有些没的开始想了很多。如果你伴侣是属狗的，我们只要多陪在对方身边，就是一个让他有安全感、有归属感的办法。整体而言，感情运属于中平。在健康方面，这个月容易因为心情的起伏，偶尔感到一些的晕眩啊、头晕啊，这个是心理。 肝熬过剩了，还有一些拉肚子的状况会出现，还有吃东西的时候啊，没有注意餐具或者环境的卫生而导致的一些腹泻，这些概率是比过去来的高的。这个时候我们多运动，跑步或是健身都可以，运动的越多，你身心灵会越平衡，那么整体的时运也可以大幅的提升。整体而言，健康运属于中级。接下来到我们属猪的朋友，属猪的朋友这个月会有稍微一点起伏的状况产生。 但是大致上都是平安和乐的，在事业上容易因为流程上的问题啊，犯了一些小错误，或在谈团队一起执行任务的时候啊，出了一些瑕疵，然后自己就容易成了背黑锅的那个人。有时候啊，在这个月我们不想太显眼啊，但是呢，我们越躲就显得越显眼，这就让各种的麻烦的事情就特别容易找上门。 其实，在这个月啊，我们不用特别去躲啊。我们要处理问题的时候，我们直接光明正大的去处理，去面对各种的挑战，或者是一些挫折，或是一些不好事情，我们要怎么样去做弥补跟善后？我们只要越正面去面对它啊，面对的态度越积极、越正面，那后面要给我们找出来麻烦就会越少。这是一个比较需要注意平衡的地方。整体而言，事业运属于小吉。 在财运方面，这个月的财运比较乏善可陈了一点。在投资理财方面呢，比较没有办法找到合适的入场时机以及合适的标的物，所以在这个月啊，我们最好专注在事业上是一个比较好的办法。正财是比较明显的，偏财则真的比较薄弱了一点。而在一般财务方面呢，收支管控的还不错，正常情形之下，我们还可以比过去多储蓄了一点。整体而言，财运属于中平。 在感情方面，这个月对于感情的经营啊，兴趣是比较不大的。但对于一些社交活动，倒是还可以经营的不错。例如社会性的社团、读书会，或是一些人际往来的一些聚会，都可以建立不错的人际关系。但是要说到脱单的桃花，还真的就是比较没有看到了。对于有伴侣的朋友来说呢，享受每天的日常生活，这种平安就是福的。 状况就让自己感到了很满意。整体而言，感情属于中平。在健康方面，这个月健康注意饮食的卫生，容易会有肠胃炎或是食物中毒的机会。所以餐具的清洁，还有食材的选择跟保存，这是很重要的。尤其是生冷的食物，例如生鱼片或者是沙拉，哎，这些东西有没有洗干净，或是它有新不新鲜，这要去特别注意的。 或是一些隔夜的饭菜，啊，最好尽量避免去食用它。能的话，这个月多吃一点清淡的粥品，减少我们胃部的压力，少喝一些冷饮或是乳制品，尤其必须要禁酒，这个是比较好的做法。整体而言，健康运也是属于中平的。好，以上就是我们十二生肖在阳历五月的运势解析。 这个五月啊，是一个转折点，对很多人来说啊，它是一个不容易的月份，因为变化不一定都是好的变化。对我们好的，对别人可能就没有那么好；而对别人很好的，对我们就不一定也特别的友善。所以啊，这个时候我们要特别注意，我们要审时度势，因时制宜，不要被我们过去的习惯跟经验去困住了我们对未来的想法跟规划。 我们要用包容的心态啊，来面对我们未来会产生的非常多的变化，这也是一个顺应时势的一个好办法。感谢大家今天的收看。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式，请仔细阅读之后再与老师联系。感谢各位今天的收看，请记得按赞、订阅、按下小铃铛。我是陈老师，我们下次见。